Biodiversidad es toda la vida sobre la Tierra. Son parte de ella los animales, las plantas, los microorganismos, los hongos, los insectos y, por supuesto, los seres humanos. Pero además, los ríos, los mares, los desiertos, los campos de cultivo, es decir, todos los ecosistemas del planeta. productos muy sanos, todo muy sano y que, pues, hay mucha, hay mucha cosita en la finca de que uno llega y sale al lotecito donde cultiva y encuentra de todo. Entonces pues, para mí yo me, siento orgulloso porque hay de todo un poquito. Independencia. Independencia se, logra porque pues es muy, muy satisfactorio para uno ir y que trajo papa, que trajo yuca, que trajo arracacha, que cogió mora, que trajo chachafrutos, que pues si usted no tiene carne, prepárese unas tortas de chachafruto, que puede hacer cosas de bore para, para ayudarse para la alimentación. Entonces para uno es satisfactorio, saber uno que este pedacito de tierra que uno dedicó, derrotó el cafecito de ahí, pues lo sacó todo sacadito para sembrar eso, entonces que ese pedacito le está dando a uno para comer, uno se siente contento. Entonces es importante conservar, porque nuestros antepasados no conocían medicinas artificiales, ni tampoco estos abonos eh, agroquímicos. Por eso estamos, yo estoy conservando como conservacionista, analizando, investigando y comprobando las plantas. Tampoco no queremos salitizar nuestro terreno, ni tampoco eh, perjudicar nuestra salud. El restablecer los vínculos es uno de los objetivos más importantes en la elaboración de planes de desarrollo de la biodiversidad. Aquí tengo plantado un maíz blanco con un maíz amarillo. Es un maíz amarillo que llevo por unos 26 o 28 años cultivando lo que en la, en la finca, en la región. Entonces vamos a hacer un casamiento con un maíz blanco. El objetivo es, primero que todo, refrescar esta semilla de maíz amarillo que tengo que hace muchos años la cultivo.